Já vás zase zdravím. Ten čas letí, co? Advent, za chvíli Vánoce, možná dárky. No, hlavně, aby to nedopadlo jako minulý rok, to byla katastrofa. No, myslíš ti papuče, že? No. Ale neboj se, tento rok mi od teba stačí len tvoje typické věnočné koláče a nič mi kupovat nemusíš. Táňo, jsem rád, že ti chutná, ale vánočnímu nakupování se stejně nevyhneme. Mm. Různé hračky pro děti? ale i hračky pro dospělí. Pravdou je, že v obchodoch nebol nikdy taký veľký výber rôznych vecí, či už potrebných, alebo úplne zbytočných. Ale nás farnice zajímá spíš to, jestli v tom či onom dárku se nenajdou třeba toxické látky. Takže jde hlavně o zdraví? To taky, ale nejenom to. Jde o to, aby se nebezpečné látky nepoužívaly zbytečně a aby se nedostávaly k nám domů a do přírody. No a taky, aby neohrožovali lidi, kteří pro nás všechny ty dárky vyrábějí. Tak to je super, že v Arnike máme takúto užitočnú vec, tá na rozdiel od našich očí dokáže odhalit toxické látky. Mm-hmm. To bychom mohli proměřit tady ten dárek, co jsem pořídil k Vánocům. No tak se na to pozrieme. Náhodilník, pekný. Tak uvidíme, čo na to náš prístroj povie. Hmm, kadmium, Kamil. Príliš veľa. Ah, tak ja půjdu radši upít tu cukroví. Mm. A vy sa môžete pozrieť na arnika.org, na čo všetko sme už prišli a čo všetko sa nám podarilo odhaliť vďaka tomuto prístroju.